welcome back to my channel Selamat menyambut bulan Ramadan kepada yang Muslim Sedangkan kita pun di bulan puasa And tak lama lagi kita nak raya And banyak brand-brand Baju raya Periuk raya uh, what, what, what else? Kuih raya And tak terlepas juga kosmetik raya Macam-macam dia perilis Okay, walaupun sekarang ni uh, Tengah like MCO, everything But online online shopping is crazy guys serious walaupun gila juga but I still manage to get my new Sabrina duit raya collection okay look at these beautiful babies I have two uh, mummy size yang ni yang besar tengah ni tiga ni ini adalah uh, baby size they have new packaging for baby size which is very very I'm gonna do some lip swatches for each color. Aku akan terangkan my impression. Very very fall in love with this color. So Bella keluarkan konsep duit raya okey untuk raya kali ni sangat-sangatlah cute sebab depa buat uh, kotak packaging depa mula daripada RM5 sampailah RM100. Oh sorry bukan ringgit bank syarikat Sobella but still so cute okay they also change the cap okay depa buat uh, cap biru also depa punya bottle babies pun depa tukar and the smell guys the smell like chewing gum yang kita makan hak satu dua kupang tu ha sebiji buah macam tu sangat sangat sedap Okay, let's start with 5 nude. This lip color memang obviously tak sesuai dengan skin tone aku and also the application macam patchy sikit dekat dekat bibir maybe sebab dia punya brush from baby size uh, dia macam kasar sikit tau so bila sapu dekat bibir memang tak rata and i have to dab with fingers lah untuk nak bagi dia sekata okay inilah hasilnya nampak macam pucat sikit but never mind the founders say that they suggest um, guna this nude with coral untuk dapatkan efek bibir ombre siapa yang minat bibir ombre memang cantik but I'm not I'm not next one is tan coral the warna ni like typical coral out there and aku I'm not a big fan of coral shade actually but masa first apply warna dia sangat-sangatlah neon very very bright tapi bila dia dah kering the color tone down okay kalau hangpa tengok my final final uh, what we call this ah, okay final ni ah uh, it's still a good lip shade 20 brown is like my second most favorite beautiful shade in this entire edition. Aku sangat-sangat suka. Dia macam ada perfect undertone, okay, perfect brown and also the perfect orange to it. So, dia macam membezakan, okay. Dia ada identiti sendiri yang membezakan dia daripada the orange edition from previous collection. Faham tak? Tengok warna tu cantik kan? ini dia sudah datang okay 50 cinnamon my first top ranking shade dalam edition ni Kalau dia kalau dia merah dia tu macam like very perfect tau dia macam tak terang tapi tak gelap like in the middle of red like very sexy red sangat cantik i like it So kalau hampa tak minat warna-warna bold sebelum ni hampa boleh pilih 100 Moth 100 Moth ni aku cakap awal-awal memang sesuai untuk hampa nak pakai for everyday look, for natural look, for pink look dia sangat-sangat cantik okay aku sangat menyesai sebab aku ambil baby size so after this aku akan dapatkan mommy size So that's all for today's video. I hope you guys enjoy this video and jumpa hampa next time. Bye.